Ondo dantzatzen dakienak musika gutxi behar izaten omen du. Horregatik edukiko dugu akaso musika produkzio erraldoia Euskaraz. Zuk ere ez dakizu John bezala hanka altxatzen ez da? Euskaraz kantu ederrazkoak sortzen dira. Eta musikak balio digu sentimentuak sortzeko, balio digu hitzak aztertu eta imitatzen saiatzeko, balio digu bideoklipekin mundu audiobisualak sortzeko, balio digu komunitatea egiteko eta garela sentitzeko, eta balio digu gaizki bada ere ezagutu egin behar ordea ze kantu sortzen diren euskaraz. Euskal musikaren atari nagusia inolako zalantzari gabe badok.eus da. Bertan topa ditzakezue euskaraz aritzen diren musikari guzti guztiak. Haien biografiak, diskografiak, kantu eta videoklip berriak, hitzak, elkarrizketak eta dozein taldek kantu berri bat publikatu bezen pronto, bertan zintzilikatzen dute. Aplikazioa ere badaukate mugikorrerako antopatuko topatuko dituzuek azten artean arrakasta izaten ari diren taldeak. Eta baita, zirkuito nagusitatik kanpo dabiltzan musikari zeharo interesgarriak ere. Ezagutzen duzue ikasbideak, ba tresna interesgarria da oso zuen klaseetarako. Programa honen bidez, ikaslei erakusten zaie lanbide desberdinetan dabiltzan erreferenteak ba, nola bizi diren zekezka dituzten, ze ilusio dituzten, eta tartean musikariak ere bat dira. Ordu beteko itzaldiak ematen dituzte ikastetxe ikastetxe. Ah, ah, ah, eta ezagutzen duzue musika zuzenean telebista programa? Hamaika telebistan eskintzen dute, Euskal Musikari elkarrezkete interesgarriak eginez. Haien bideoklipak erakutsiz, kantu berriak argitaratuz, sarean badute nahikoa eta beste material kuskusatu. Ze gehiago, ba, musika zari garela irratzaioak eta podcastak. Horeinik ere, irratiak eta podcastek jarraitzen dute musikaren babesleku nagusi izaten. Euskaraz, badira, musika zaio ugari aipagarriena EITB Euskal Kantak irrati digital berria. Eten gabe jartzen du Euskal Musika irrati horrek. Horrez gain, beste bat saioan ere, Euskal Musikariek beren gustoko kantuak jartzen dituzte naiz irratian. Musikari bakoitzak ordu beteko lau saio egiten ditu. Elektronika gustatzen zaizula, baba euskaraz ere musika elektronikoari buruzko saioak. Txapa irratian House of Pets erratzaioa entzun dezakezera edo Telmo Tren naiz irratian gidatzen duen sateliteak izeneko irratzaioa. Euskarazko elektronika ere sarri hartzen du bertan. Eta hoi ez gain nola ahaztu euskera entzun geren zaken Joseina Etxeberriaren kantu kontari irratzaioa eta Jon Basagurenen zidorrean. Gehiago nahi dezula, gehiago nahi dezula, gehiago Harraitu gaztearen Instagram kontua, edo kuskuseatu arrozazarea, YouTubeko hainbat kanal. Ambune kanalak esaterako, laroi garren amarkadako euskal musika taldeen zuzeneko emanaldi asko biltzen ditu. Ta trekitisa zaleentzako berriz, txoko musikala YouTubeen. Baina, badakizue, horiek erreferentzia batzuk baino ez dira. Hortik aparte, badakizu, euskal musika talde pila bat aurkitu zuela YouTubeen, Bankampen, Spotifyn, bi aukera dazkazue orain. Edo John Maia bezala hanka altzatzen ikastea, edo musika sartza eskola bizitza